Я предлагаю тебе сегодня начать свой день с короткой 10-минутной разминки, а также можно назвать ее даже зарядкой, которая разогревает верхнюю часть нашего тела. Она может подготовить мышцы спины, рук, а также плечей для более усиленной работы. Так что разогревайся со мной и смотри дальше мои видео. Right now, right now. turn left or turn right or look straight at the sun My mind's going in circles, I'm trying to fight it Getting these voices inside just stay quiet Gone to the place You'll surely get burned if you reach out and touch My mind is a battle, I'm trying to hide it Hidden these voices inside to stay quiet Under knew the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stop? Согрелись? А если у вас остались еще силы и вдохновение, предлагаю вам кинуть себе вызов и продолжить заниматься на верхнюю часть тела. Есть прекрасная тренировка Upper Body. 30 минут. За вами. Cause we always give